عشرون حقيقة مذهلة عن الأرجنتين الحقيقة رقم واحد اسم الأرجنتين في اللغة اللاتينية يعني الفضة الحقيقة رقم اثنان اللغة الرسمية في الأرجنتين هي الإسبانية وعاصمتها هي بوينس آيرس وعملتها هي البيزو الحقيقة رقم ثلاثة دييغو مارادونا لا يعتبر رمزا كرويا في الأرجنتين فقط وإنما هناك من يقوم بعبادته وتوجد كنيسة تحمل اسما يعبد فيها اللعب على أنه إله الحقيقة رقم أربعة تم العثور على أقدم دليل لشعب عاش في الكهوف يعود إلى 9370 سنة قبل الميلاد وهي عبارة عن بصمة لليد الحقيقة رقم خمسة في عام 1913 كان ناتج الفرد في الأرجنتين يحتل المركز العاشر عالميا أما الآن فهي تحتل المركز الخامس والخمسين عالميا الحقيقة رقم ستة خلال الدكتاتورية في الأرجنتين كان يتم رمي المعارضين من الطائرات مع أوزان معلقة على أقدامهم للتأكد من وفاتهم الحقيقة رقم سبعة بعد تشييع جثمان الممثلة الأرجنتينية الشهيرة إيفا بيرو مات ثمانية أشخاص في الموكب بعد أن تم سحقهم حتى الموت الحقيقة رقم ثمانية كانت الأرجنتين أول دولة تستخدم البصمات من أجل تحديد ما إذا كان الشخص مرتكبا للجريمة أم لا الحقيقة رقم تسعة في الأرجنتين تحدث أكثر من 500 ألف عملية إجهاض غير شرعية في العام الواحد فقط الحقيقة رقم عشرة يعتبر الأرجنتيني إيميليو بالما هو أول شخص يولد في القارة القطبية الجنوبية الحقيقة رقم 11 في روساريو مسقط رأس لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي يمنع تسمية الأطفال حديثي الولادة باسم ميسي الحقيقة رقم 12 يوجد في الأرجنتين فقط ما يقرب 1800 من مصانع النبيذ الحقيقة رقم 13 تعتبر الأرجنتين هي ثالث أكبر منتج للحوم البقر في العالم الحقيقة رقم 14 في الأرجنتين يوجد أعلى نسبة من علماء النفس في جميع أنحاء العالم بحيث أنه في العاصمة فقط من كل 100 ألف نسمة يوجد 154 من علماء النفس الحقيقة رقم 15 في المتوسط فإن الشخص الأرجنتيني يضيع أكثر من عشرين ساعة في الأسبوع على الاستماع إلى الراديو وهي أعلى نسبة في العالم الحقيقة رقم 16 إذا قمت بإنشاء حفرة عميقة في الصين فإنك من المرجح ستصل إلى الأرجنتين الحقيقة رقم 17 الأرجنتين يحتلون المركز الثاني في العالم من حيث معدل فقدان الشهية بعد دولة اليابان الحقيقة رقم 18 اعترف البابا فرانسيس أنه في شبابه كان يعمل في أحد الملاهي الليلية في بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين الحقيقة رقم 19 لا توجد حافلات المدارس العامة في الأرجنتين ويجب على الطلاب شراء الكتب الخاصة بهم والزي المدرسي الحقيقة رقم 20 في الأرجنتين توجد مزرعة على شكل جيتار قام مزارع بتصميمها تكريما لزوجتها بعد المشاهدة ما هي أكثر حقيقة أعجبتك عن دولة الأرجنتين؟ في الأخير لا تنسى الاشتراك في قناة أعرف لمشاهدة المزيد كل يوم كما يمكنك أيضا مشاهدة الفيديوهات السابقة على القناة في أمان الله